هاي رصد عدو في ايه هنا وقت القفز لاعب er er الحياة التي تمنحينها هل تساءلت من قبل عن مصدرها؟ أحتاج هذا كلا سأدخر can't hear you. Please don't give footsteps. I want healing. مستقيم أسلب البصر آخر لاعب باقي سقطت لسبايك في A تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد أطلقت ميجا كيو أطلقت الصقر عملتهم تبقت عشر ثوان We'll just buy the time. لقد نفدت شحناتي. تابع مطاردتهم فلا تستطيع سيج المعادية حمايتهم جميعا. التلقيم أعيد التلقيم سأقطع أنسجة المكان واحد آه، لقد أهدر هؤلاء الحمقى نقطة تفوقهم تعلموا عن نقطة الضعف واستغلوها رصد عدو في بي أراقب هذا الموقع أعيد التلقيم وحد القفز عليكم الهرب آخر لاعب باقٍ تضحي بيه آخر لاعب باقي سقطت لسبايك في B. ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم أحتاج هذا كلا أحتاج هذا شكرا كفوا عن التخاذل أعيد التلقيم سلام سأقطع أنسجة المكان سأتكفل بالأمر رصد عدو في بي رصد عدو في بي اكتملت التجربة لا توجد شحنات عدو في حيطلع هنا رصد عدو في بي تبقى عدو واحد منعت السبايك أبدية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه فلنبدل اهدأوا رصد عدو في B رصد عدو في B رصد عدو في A You could res if you wanted to.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 ابحث عنهم وجدت واحدا تبقى عدو واحد وجدت واحد تعالوا للعلاج أطلقت الصقر عميتهم أطلقت الصقر تبقت ثلاثون ثانية أعيد التلقيم حان وقت الصيد هنا انتهى الأمر مؤقتا هنا نايس هاجموا بعد انتهاء ضربتي فتلك هي لحظة ضعفهم คุณ سقطت ال spike تي B. تبقت ثلاثون ثانية حصلت على ال spike. تبقى عدو واحد باق فخ أداء رائع واحد منا على الأقل سيكون خلفهم سبايك بحوزتي قصد عدو في اي جيدا ستبدأ المطاردة سرعت لسبايك كفر بقى عدو واحد لا توجد شحنات آخر جولة قبل التبديل لا توفروا أي شيء إنها آخر فرصة لاستخدام معداتنا أريد سلاحا شكرا أتكفل بالأمر قنبلة ستنفجر رصد عدو في اي اتخذت التجربة إيه سأعود رصد عدو في الشبهات أحتاج هذا سأتخذه someone go B, please? I'm going. في الطريق Probably A. Yeah, it is. سقطت السبايك في A لا توجد شحنات عدو واحد لا أموت بهذه السهولة أعيد التلقيم اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أحتاج هذا Really round أعيد التلقيم سأدخر de mim. عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق You're too used to OP, maybe. أحتاج هذا. لا توجد شحنات. فلنشق صفوفهم. سقطت السبايك في بي سلاح هنا السبايك هنا يوجد شحنات اخترعت السبايك They're gonna do it إدراك again معنى because they just want it. الحقيقية. and They're confident about it. I think. كلا أحتاج هذا كلا So let's put three people on A and two on B, if you want. أحتاج هذا Nice. I'll put my teleporter there. حان وقت استخدام أصدقائي لا توجد شحنات لا توجد شحنات see if the أي لا توجد ش... لا توجد شحنات سأتكفل بالأمر سقطت ال spike عدو واحد أطلقت الصقر أصبت ال spike في أي كان ذلك آخره جهزوا أنفسكم سنقاتل مجددا لا توجد شحنات شكرا Oh, hey, and she's rising. It's A, it's 8 You're I'm in A. Very low, all of them. انا آخر لاعب باقي صح عدو واحد سأقطع أنسجة المكان Maybe going B. Careful. فاخ No تبقت 30 ثانية زرعت لسبايك أغلقت البوابة وقت القفز أحتاج هذا تماما ومن الأفضل منحها كلا لي. سأدخر هذه المرة أحتاج هذا كلا لا توجد شحنات Ayman, what are you doing? It's a bit. it's A. Could you all go A? No, no, no, just um, cam on a spike. Oh, oh, sorry. My bad. Oh my god, GG, I'm, I'm raising. من الأفضل للحشرات أن تتوخى الحذر أيحتاج أحدكم شيئا؟ أعيد السلطين كلا شكرا party. سقطت السبايك في بي Sage, revive someone. Sage ult. do yourself. تبقى عدو واحد Nice, you're on zone. توجد شحنات انظروا يهربون Revive someone, Sage. هنا Reload Rena. جي جي جي تبقت ثلاثون ثانية ذاهبة إلى بي زرعت السبايك and in. Go defuse, defuse. اللعنة أعيد التلقيم نقطة الفوز سنرشدهم إلى حيث يرقدون إلى الأبد شكرا جزيلا أيحتاج أحدكم شيئا؟ أحتاج إمدادا سأشترح أحتاج إمدادا أعتذر عن هذا شكرا أعتذر عن هذا Nice. GG.